ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಟಿಯಾಟದ ಚಟಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಸರಿ ಬಿಡು <laughs> ನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ oh. ಖುಷಿ ಸೊ <laughs> ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ did you why did you show interest in the movie I've always liked to act. Nanga acting tumba ishta. I'm I all sannadinda acting, dancing, anything other than studies. She's a very nice dancer. Oh, wonderful. thanks. other than studies, yeah. always on stage. <laughs> Partyly always in front. பட்டேத்திர சிட்டுவட்டிக்கைகளும் <laughs> ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು ಪಠ್ಯ ಸಮಥಿಂಗ್ <laughs> ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪಠ್ಯಾತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾ ಸೊ <laughs> ಅದು because it I always look for opportunities but ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು and it's it's a very tough ಈ ತರ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಸಿಗೋದು ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಇವನ್ ಐ ಗಾಂಡ್ ಇದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಐಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೀಯಿಂಗ್ oh, ಬ್ರೌನ್ uh, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅದೇ ತರ ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು <laughs> ಅದು ಅದು ರೋಲ್ ಆ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೋಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ they take correct correct I reach the top we were only two people left ನನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಸರಿ ಬಿಡು <laughs> ನೋಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿವಾರ ಮೂವಿನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರವಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಡಿಯೋ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ on time Right. So what is, and today, also, even today, also, yeah, she was the first year. She opened the door. she was the first here today as well. ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ ಅರುಂಧತಿ ಅವರೇ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾನು ಲೇಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ಫುಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ವಾತಿನೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು nice nice punctuality very good appreciate well, he is a great mm. organizer ನನಗೆ ಪಾಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಮಗು <laughs> ಪಾಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ <laughs> ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ is enough for me suppose to be ಇದ್ದ ಇದು ಹರಟೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ನಿಭಾಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಒಂದ್ ಯುನೀಕ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಯಾರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ರವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಭರತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೆಷರರ್ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರದ ಈಗ ಆಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ right right but was done by him ಒಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು as a complete film someone has to be looking after that as well so rightfully so ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಟು ಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಅಂತ hmm. ಎಲ್ಲ he use to direct and ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ Lily. Lily. Right, right. Lily is Bharat, no? That's what he said. Lily. That's what he said. Why are you saying the same thing? Illi. Illi is... Illi. Illi ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೆಸನ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಕಿ ನಿವಾರಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ I think I think I think you need a little break take take a little break ಬರತ್ತಿದ್ದ